жителей можно хлопать, а еще лучше стучать в Константинополь. У кого из вас с собой в кармане есть У каждого из нас, конечно, есть. Привет. 去理解你呢。 sleep